السلام عليكم جيناكم اليوم بغرسة جديدة تاع فوندون او شوكولا يعني جينا اليوم باش نوريكم لي زيطاب باش يخرج لكم دايب ويسيح ويدوب في الفم كيما هكا وللمقادير هنايا عندنا ربع بيضات تسعين غرام تاع سكر مية وعشرين غرام الفرينة مصفية وميتين غرام تاع زبدة وميتين غرام تاع شيكولا اولي مقطعه وكأول خطوة نديروها نحطو الشوكولا مع الزبدة تاعنا ونحطوهم على حمام مائي حتى يذوبوه ولا نحطوهم في الماي آه، في الميكرووند لمدة تلاتين ثانية ونقعد نعسوهم ونشوفوا اذا دابو ولا لا لا ومن بعد تيكا لقينا اناء اخر آه، نحكمو البيضات تاوعنا ونكسروهم كامل آه، لداخل ومن بعد تيك نزيدو فوقهم السكر ديالنا ونقعدو آه، نخلطوهم حتى آه، نشوفو بلي هاد الخليط تاعنا آه، بدا يبيض ومن بعد بعد ما نكملو نخلطو البيض تاعنا نخرجوا الشيكولا اللي تكون بعد القوام والبيض يكون يعني كيما راكو تشوفو دوكاتيك نحكمو الشيكولا تاعنا ونسيحوها كامل داخل البيض بعد ما نكونو كملنا ما نرميو الشيكولا تاعنا نبداو نخلطوها ونخلطوها مليح مليح اه حتى حتى ما يطيبش البيض تاعنا وبعد يعني ما نكملو نخلطوها مليح مليح هكا نزيدو لها الفارينة تاعنا كيما راكم تشوفوا دوكاتيك ونعاودو نولو يعني آه نخلطو بالعقل مع الاول باش ما طيرناش الفرينه partout. نبداو نخلطوها بالعقل وغير نشوفوها بدات تخلط آه، مع القو... آه، مع المزيج تاعنا نخلطوها مليح آه، مليح باش تخرج لنا بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه ومن بعد هذيك نحكموا لي غامكان تاعنا وندهنوهم بالزبده ونزيدو لهم الفوق الفرينه باش يعني ما تلصقناش العجينة آه، مور ما نطيبوها ما تلصقناش آه، في لي بوخ ومن بعد تيك نحكمو الخليط تاعنا نحطوه داخل les ramequins ونطيبوها داخل ال four آه، بدرجة حرارة ميتين درجة ونخليهم التماتيك جوايه عشر دقايق الى ربع ساعة بري على حساب حتى نشوفوهم بداو يتنفخو بهذا الشكل اللي قدامكم ومن بعد بعد تيك نحكمو الطبس اللي حنحطو فيه آه هاد الفوندون ونحطو آه نقلبوها نحطوه لداخل و آه يخرج لنا كيما راكم تشوفوا تقدروا ديكوريوه آه كيما حبيتو كيما انا درتو غير آه السكر كلاص ومن بعد تيك آه يخرج لكم كيما قلت لكم من البداية دايب ويقرمش يعني في هذاك القو تاع القرمشة وبزاف بنين واذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا ال like وما تنساوش تابوني وتخليوا لنا comment على كاش recettes جديده راكم حابين تتعلموها و آه، ابونيو باش تدعمونا ونكملوا حطوا لكم لي